igihugu cy'ibyiza aho abakirijwe bazoba bahashikanywe no kwizera yesu kirisito gusa bagenzi murahawe ikaze kugira ngo muze gufatanya nanjye mu mwanya muto ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza cy'uyu munsi bagenzi gifise umutwe uvuga ngo gwiza umwimbu w'imirimo yawe wiza umwimbu w'imirimo yawe impamvu icibwa kije ni kubera ikibagenzi turazi neza yuko mu gihugu cy'ibyiza ari mu bwami bwo mu ijuru kandi abantu bazojayo bazoba bafise mirimo ni kuvuga ngo amahirwe menshi arengeye yo guhendekwa ibikorwa bakoze gituma uyu munsi uhoraho imana yifuza yuko ugwiza umwimbu w'ibikorwa byawe ukora hano ku ino akarorero gakomeye tukarabira kuri sokuruza wacu adamu igihe imana yayiherije kumurema igihe imana yari yihereje kumutunganya yarabonye yuko byari bikenewe yuko imuha umugore bikwiranye adamu kubera yuko yari akeneye ikindi kiremwa bisa nicyo cyatumye imana ifata igufa rimwe irikura muri adamu kugira ngo yongere ishyireho ikindi kiremwa bisa maze adamu ashobore kuba hafise umunezero atakintu abuze bagenzi imana irakora utwigoro twose dushoboka kandi batazira imana nk'umuremyi wabo bino biremwa ntibyategereza kwibagira yuko ari ibiremwa by'imana bidasanzwe kandi ikintu cyose kibaba kiri bategereza kubibaza uno muremyi wabo niko byategereza kugenda nimurabe rero uyu mwibuke yuko twamubonye mu kiganiro mu gihugu cy'ibyiza giheruka yari yitwa rusuferi umumarayika w'umuco ariko kubera ubugumutsi n'ubugararike bwiwe arakiburwa hano ku isi akamo gakomeye gatangazwa ku isi nk'uko muri Yesaya habyerekana adamu na eva barahawe imburi ikomeye bari bakwiye kugendera ko barigishwa neza by'uno mugumutsi yagumutse ku isi ku isi hamwe no mu ijuru nk'uko ikiba cy'uyu kibivuga ibikorwa abantu dukora dukwiye kurondera impamvu dukwiye kubigwiza maze tukarabona umwimbu umeze neza nk'uko imana yari yabwiye adamu yari yabwiye adamu hariya mu itangura igice cya kabiri uragisoma cyose mu nta kintu na kimwe yatinye kuvuga ku buryo yofata icanwa hamwe n'igitsina cy'umugore ikakitiranya oya ibyo ntibibaho eva karatsinda impamvu kino cyana kitari eva kino giti kitari eva cyane kino cyamwa kitari gisiraciwe kubera iki nimurabe ku murongo wa gatandatu igice cya gatatu bibiri ivuga ngo uwo mugore abonye ico giti yuko ari kibereye kuribwa kandi ko gihambaye gihimbariye ijisho yuko ari kibereye kuri niba uriburi ibi twobisobanura mu gihe adamu ariwe yoba yarabonye icyo giti tukavuga ati yari kararanganiza eva nimwumve mu gihe wovuga yuko eva ari icyo giti hama eva yo kwiranganiza no ntibibaho ariko adamu agize inka abona umugore wiwe ko yamaze gukora ikibi kubera yuko basa n'abari kumwe ngaho nyine e adamu arabye eva abona yuko yamaze gupfa kubera yuko yakunda umugore we eva adamu hari ibintu atiyumviriye adamu ntiyiyumviriye yuko imana ifise ubushobozi ariko reka tubanze tugaruke eva igihe inzoka yari ihereje kumubwira n'amajambo ntiyiyumviriye ati we wanzo kawe turiya kwanza banza urindire amaze kubona umugore wiwe yuko agiye gupfa kubera yamaze gukora icyaha bagenzi bagenda babwire yuko hari hamaze gucumura urubavu rumwe gusa ni kuvuga ngo umuntu guhera ku mutwe gushyika ku birenge akantu gatonya gusa niko kari kamaze gucumura akanako kari gupfa ariko umuntu akabandanya akomeye umuntu rero kuba atari bwacumure byari bifise amahirwe akomeye y'uko ibindi biremwa kandi imana yongera igafata urundi rubabi ikazana uwundi mugore imana yari ifise ubushobozi bwinshi bwo gukora ikindi gitangaza ni kuvuga ngo adamu yari kuvuga ati turiya wa mugore hari abantu mwa kino gihe umwana akora ikosa wamara kumenya yuko yakoze ikosa ugaca ugenda ukamushyigikira umugore wawe yakora ikosa ugaca ugenda ukamukurikira ukamukurikira mu mafuti yiwe abantu benshi bariyahura wamubwira ati kunywa inzoga bizokwicira ubuzima maze agahitamo kugenda kubinywa kugira ngo ashobore kwica ubuzima bwiwe abantu bahitamo gukora ikibi kubera kwifatira inkingo ku giti cyabo abantu bahitamo kwishyira muri gihonomu hakobokawa hakobosuzugurwa umuntu ahitamo gufata ingingo yo kugira iturire kubera yuko abona ngo kamaze kuba ikanzu yanjye ni nta giturire sinzoyubaka abana ntibaziga hamwe n'ibindi umuntu ahitamo kwica mugenzi wiwe kugira ngo atorere inyinshi ibibazo afise bagenzi icaha n'ikibi iyo icaha cyamaze kuza maze ukagiha umwanya na mutonya kiramukoresha ibintu ku buryo nawe iyo ugiriwe amahirwe ukakivamo uzasigara wiyumvira ati ya ya ya ya bwa bundi nari naramaze kuba umuja bagenzi icyaha umuntu yacakiriye umuca amaze guhabwa impanuro ikomeye adamu yamenye yuko yatakaje adamu yari afise ubwenge bwo kuraba yari afise amahirwe yo gushishoza mugenzi uri kirema kidasanzwe nawe imana yakuremanye amahirwe yo gufata umwanya kugira ngo wiyumvire mugenzi nta gihe ufise cyo gutakaza ntagira ufise cyo gukora ibibi kubera yuko nimba ufashe umwanya wo gutakaza birakuraba ndagira nakubwire yuko ibintu ukora bizokugira ko ubwako kandi bigire bwako ku bazogukomokako erega no kuri adamu na eva niko byagenze itangu n'igice cya kane hatwereka iby'abana babo babiri kahini hamwe na eva gayini bisobanura ngo turamubonye igihe eva abyaye umwana wiwe gayini eva biraboneka yuko yari afise isezerano imana yari yamuhaye igihe adamu na eva baheje gucumura igihe bongeye gutunganya umutima wabo wo kwihana iyo umuntu yihanye ariko kandi bongera babyara n'ubundi muhungu bamwita abena abeli atoranya ukumvira imana kw'ababyeyi biwe maze kayini atorana ugutumvira imana kw'ababyeyi biwe ibintu biba birayangahanye gutyo haba habonetse imigwi ibiri ku isi gushikana n'ubu ni kuvuga ngo hariho amadini abantu benshi mwa kino gihe iyo babonye imana yaguhenzaniye nabo barondera kukugirira nabi n'umuntu akahora aroga akarondera uburozi kubera ishapu n'inzigo yo kukugirira nabi kubera babonye imana yaguhezagiye mugenzi igihe ibyigwa nkibiba biriko biratangwa birakwiye yuko ufata ingingo yo gukizwa burundu kubera yuko hariya mu niho tugiye kurangiriza uyu munsi icigwa cy'uyu munsi kubera yuko ni isomo nkunda cyane kandi ryahinduye ubuzima bwanjye ari mu baheburayo igice cya kane niho tugiye gusoma kugira ngo dushobore kurangiza icigwa cy'uyu munsi mu baheburayo igice cya kane umwanditsi wa kino gitabo atanga ayandi mahirwe akomeye kubera yuko ubwoko bw'abisirayeli bukomoka kuno mubyeyi wacu wa mbere duheje kuvuga bari bafise isezerano ryo gushika muri kanani yo ku isi mu buruhukiro bwo ku isi murazi yuko bari barabwiwe bari barahawe amahirwe bakabyiba yuko ari igihugu gitema amata n'ubuki igihugu cyarazwe ba sogokuruza kandi imana yari yabibwiye sekuruza wabo aburahamu tuzobibona ariko uyu munsi gusa tugiye kuraba monk ikintu gikenewe kugira ngo dushobore kugwiza umwimbo usana ku isi kubera yuko ijambo ry'imana twararibwiwe ariko dushaka kurikurikira ku mbugu zacu nta kwizera dufise ntitwarabitahuye dukwiye kubanza kuraba urukundo rw'imana ukuntu idukunda iyo umviye adamu na eva baracumuye bahebye gucumura imana iravuze ngo hakwiye gupfa umwana wanjye kubera yuko imana ukuntu ikora ntabwo yemera imana ukuntu ikora ntabwo yemera yuko icyaha cy'icyaha gitegerezwa kurimbuka nibyo tugiye kuraba mu mwanya amahirwe uyu munsi duhamagarirwa ni uko ngo iyo twumvise ijwi ry'imana ritubwira dukwiye gufata umwanya wo kugira ngo twitahure umunyabyaha yanze kubireka ni we wenyine azoshana n'icyaha cyiwe ariko abagororotsi bo bazohabwa igihugu gihora ari icyaha ibihe bidashira niho mu gihugu cy'ibyiza aho abakirijwe bazoba bahashikanywe no kwizera umwami wacu yesu kirisito mugenzi ntiwakire ijambo ry'imana mbere y'uko turangiza icyigwa cy'uyu ni mbere y'uko dusenga hari ibintu bikurikiranye kukubwira ubutumwa bwiza nk'ubu iyo kubwumva birakwiye gufata ingingo ariko kandi iyo buhereye kuguhindura nawe birakwiye yuko yesu yifuza yukikira ushobora uyu munsi nakuze nawe ukoze partage umuntu akihana uzobifise n'uruhara mugenzi ushobora gufasha mu buryo bwose bushoboka haba amasengesho gusengera imitima yumvise buno butumwa kugira ngo ubu iri jambo ry'imana rishobore kumukuriramo maze afate ingingo yo guhinduka